어? <laughs> 啊！啊！啊！来过来，快过来帮我拿东西。爸爸，父亲节快乐。啊！哎呦我的妈！别笑。 No! 啊！嗯，哎呦我的妈！啊！几个人？ Ah?